Ah, ahora, ahora sí, ahora sí. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Julio Juan Julio Linton. Hola. Hola. Muy bien. Elisa. días, Susi. Eunón. Inma, buenos días. Ana, Monse. Juan. ¿Quién más tenemos por ahí? Emma, se Creo que no me dejo ninguna. Ana, Ana. Ana. Sonriente. Muy bien. Gracias, gracias a Joe. Espero que el retiro les vaya maravillosamente bien con ese gran maestro. Gracias a todos por esta oportunidad tan hermosa. Espero que en estos días eh, guiéis de verdad. ¿eh? Adelante, adelante, siempre con amabilidad y, y armonía. Bueno, vamos allá. Vamos dentro, muy rapidito. Cerramos los ojitos. Todos los sentidos automáticamente van al interior. El oído escucha al interior, la vista al interior, el pato al interior, todo al interior. bien cerradito, conectado con Sonreímos al interior. Observamos el interior de la cabeza. cuerpo ya se relaja profundamente. más profundo al Palacio Shenji el palacio del espíritu, la glándula pineal, el fondo. Y empezamos a decir en, muy suave, en el corazón muy amable todo el cuerpo en armonía. observamos el espacio vacío entre en y en automáticamente nos lleva más profundo observamos quién observa, quién está observando. Todo se relaja más y más. una sonrisa interior. ¿Desde dónde viene esa sonrisa interior? Desde el corazón, profundo. Somos amor. Mm. Muy bien. aparece claro. conciencia que se observa a sí mismo. Es el nivel consciente que se hace consciente de sí Observamos la terminación y el comienzo de M. El comienzo, cuando empieza cuando termina ese espacio vacío. Em, experimentamos, jugamos con la observación. Em, em, No queda un segundo libre de observación. Todos es vacío, profundo. cuerpo de chi relajado profundamente en observa con puro amor incondicional. Observa lo profundo que es el universo expandido el interior profundo. Todos los corazones de bebé, Om. Om. É observa desde essa profundidade desde amor, Observa cómo la cabeza se expande. Y decimos, sí. Y desde esa profundidad se abre la mandíbula profundamente relajada. Se abre. Y la boca, la lengua muy relajada, siempre en contacto directo con el corazón. Cuando relajamos la lengua, profunda, profundamente, Conectamos con el corazón. Si observamos cómo nuestra boca se genera saliva, muy fina, de un chi muy fino, el elixir de los dioses, muy preciado, y relajando más todo el vacío desde lo más profundo del Palacio Shinji, todo se abre más y observamos cómo desaparece. Un profundo en los oídos, y muy relajado. Y y abierto. Sí profundo la nariz. Y desde lo profundo del Palacio Shenji, Yue está en todas las partes, en todo el universo, en todos los espacios, se abre más. los ojos profundos. Si observamos la conexión de los ojos con la nuca y cómo se relaja más profundo, más más, se abre. Si jin Tan, el entrecejo. Dentro, cuatro dedos al interior. Espejo brillante. Se abre. No hay límites. fondo, para sostener abierto o universo. e toda a cabeça é vacío. Arriba, detrás de la frente, arriba en la coronilla abierta, todas las fontanelas abiertas. amén abierta la puerta del universo. totalmente abierta entregamos todo, soltamos todo. Sí. Relajamos todo, todo juicio desaparece, todo es equilibrio, todo pensamiento se calma, se relaja, lo dejamos, lo amamos, lo amamos profundamente y lo soltamos. Sí. Dentro, profundo. Sí. he observa la nuca. Pero hay nunca. Sí. Solo los espacios son solo los universo. Observa el cuello, el interior del cuello. Sonriente, corazón brillante, el interior del cuello el bello, abierto, muy hermoso los hombros, los brazos. Todo se abre. El interior del pecho. Sí. atraviesa lo profundo. un es capaz de estar profundo en el palacio sin profundo en el interior del pecho. Inyue está en todo. Esto se convierte en todo. Sí. Sí. Sí. atraviesa el abdomen toda la zona abdominal, vacío, profundo. Eh, eh, el palacio judicial, Mejmen, bien. Mm, más profundo, más relajado, más abierto, y más sonrisa, <clears throat> más corazón. Y yo observo la columna. apoyo. Eh, se, Ve, observa, atraviesa la cadera, las piernas, eh, profunda en el interior de las médulas, profundo en el interior de Senji, de la pineal, a su vez, un yo es capaz de estar en todo. Sí. pantorrillas, tobillos, pies, todo desaparece en el universo. Todo se funde. Eh, planta de los pies. se abre. un Chuan se abre. la tierra, profundo y más allá, cielo azul, universo, vacío. Sí. Más profundo en el interior, más abiertos el universo. La palma de las manos, la abierta, gigantes, gigantes este, en el universo. Mm. Todo el cuerpo de chi es una completud. Cada parte del cuerpo es una completud. Todo es universo. Todos junto a chi original. Se abre, se expande. Si... Sentimos con claridad o sea. Si, si relajamos toda intención. nuestras conciencias son puro amor, puro corazón de bebé. puro corazón bebé abierto al universo. Se abre, se expande más allá del cielo, más allá de las estrellas. No hay tú, no hay yo. Somos unicidad puro amor incondicional. Corazón de bebé, todos los corazones somos uno. Si Conectamos con la conciencia del doctor paul Nuestro gran maestro, y eh, maestro away. y nuestras maestras, con todos los maestros universales, maestros y maestras universales. Todos son amor, todos son tú, todos son yo. Nos amo, los amo. Sí. Un gran campo de pura conciencia, de puro amor incondicional, se expande a todo el universo, a todo el planeta. Todos los seres del planeta somos tú, somos yo. Todos somos iguales, todos con un corazón puro. Sí, abiertos. Todos los corazones del universo expandidos. Solo hay armonía. Sí soy amor incondicional. soy paz. soy alegría. Eh... Soy gratitud. Todos pura paz, armonía, todos armonía. Sí. todo el universo. Amor incondicional. Todo el universo está afuera. A su vez, el fondo en nuestro interior regresa al interior. Todos los corazones de regresan al interior. Profundo en el Palacio Sendido. observamos que lo más profundo del Palacio Sendido es exactamente igual. Igual que el universo externo, no hay ninguna barrera, es infinito Em, em, observamos movimiento, em, descansamos en Migmen. y desde sin perder en absoluto ni un ápice del es, Nos vamos a levantar muy amablemente, despacio, disfrutando directamente con los pies a la altura de los hombros. Mientras nos balanceamos un poco hacia adelante y hacia atrás. Rodillas un poco dobladitas, sacrocoxis un poquito hacia adelante, automáticamente sale Muy bien, apretadito, en, Duchi, Amigmen. Siempre Duchi, el ombligo está conectado con mente, Las axilas abiertas. Dentro. La barbilla metida, conectada con la nuca, nos estiran arriba, arriba, arriba los brazos. Pai muy alto. <clears throat> muy alto. Y relajamos. se relaja. Relaja los hombros. Conectamos con Big Y hacemos una bola de chi a la altura de mi El que quiera pueda abrir, puede abrir más, piernas, puede sentarse más, un poquito más. Todo está en en, en profundo. en, bajamos los hombros los brazos. Al estirar de Pai joel todas las cervicales se abren. Y si a la vez que estiramos hacia arriba al universo, bajamos un poco sacro propósito, observamos como toda la columna se queda en perfecto estado de ahí abrimos, relajamos profundamente de la tierra todo el chi del universo, de la tierra, a mis del universo, todo el chi del universo, por Pai Joé, a sonriéndole al interior, sonriéndole al De los laogón, de la palma de las manos abiertas en el universo son transparentes. No hay manos, no hay brazos. Todos mingyue conectan los laogón a mentes Apreciamos la bola de chi. Somos esa bola de chi. Profundos en mí en reposa. Está profundo en el palacio ji. el universo interior, profundo, Nickname. Descansa, Nickname. Respira, mi Mm, observamos en como Mingyue, ese observador, esa conciencia tan hermosa que se observa a sí misma, dice, profundo, disfruta de esa observación. No se pierde ni un segundo entre, and then then then then then, πνιγμένοι στην σπάθεια προφούντο το el universo στα πνιγμένο, που η γη είναι τον εκταροκομιγμένη. Mm. todo el universo se reúne profundamente relaja más, relaja la intención. suelta Suéltalo todo. sonríe, un profundo en mi sonríe, se Todo el universo está profundo el palacio Senji y a su vez, observamos, podemos balancear un poquito adelante y atrás, para observar el equilibrio en la planta de los pies. Mm. Situarse en el equilibrio perfecto. Mm. Mm. Y todo el universo el interior de mi mente se abre, se abre, se expande, se abre. Todos los corazones de bebés somos uno. Y todo el universo se reúne en mi reúne Un yue se abre. Un yue es todo el universo. Un yue lo suelta todo. reunir todo el universo con una sonrisa pura de corazón. Llega al interior de mi mente. Dentro es lo mismo que fuera. Más profundo, más abierto. Abrir disfrútalo, está. Siente la conciencia de que para el nuestro güey. Reunir. descansamos en Nickname. abre. Todo el cuerpo de chi ha desaparecido. No hay cuerpo. Todo abierto. bien. en, silencio dentro del interior. Solo lo pensamos. Es muy sutil. Si no hay pensamiento, simplemente pensamos en el tema. Abre. Expande. Todo el amor mi Yin abierto en el universo. Todo el amor profundamente abierto. Y todo el amor incondicional, todo el chile del universo penetra profondamente il nulla. Reuni. Reuni. Dios se ríe, me descansa, lo disfruta, casi sin intención, sin esperar nada. Em, abre despacio, em, em, Siente el corazón de bebé. Somos uno. Siente el Hun Yang Chi. Es palpable. Profundo. Todo el Hun Yang Chi del universo al interior. Mm. Mi men, mi men lo recibe con un, un un poco cerradito, conectado, sonriente. Mm, un yue está profundo en mi mente y todo el universo, todo el chi, el puro amor incondicional, todo el Hong Chi original, va profundo en mi mente. me es la clave, la llave. Abre, se abre, se expande. con todo el amor significa totalmente un nivel totalmente unificado con todo el universo, con todo el cuerpo de Chi, unificado con la tierra y el universo. Abierto, más. Siente el Chi, siente todos somos uno. Siempre sonríe al universo. El universo es gracioso, abundante en alegría. Y todo el universo al interior se reúne en mi mente, un espacio, un espacio el movimiento de los brazos, va desde los codos, pero hay brazos sin no nada. <laughs> Muy sutil. Minyue, profundo, muy Y el resto lo acompaña. Por Yanchi acompaña a calorcito, la luz maravillosa y hermosa en mi men. Dentro está el sol que se abre, se expande todo el cuerpo, el chi. Es ese sol, se abre. Se disfrutamos, disfrutamos de la apertura, porque sabemos que al disfrutar, al reír, al alegrarnos, todo el universo lo hace con nosotros, todo el planeta entra en armonía para quien practicas. ¿Para quién practicamos? ¿Por qué practicamos? Y todo ese puro amor. Amigmen. Profundo amigmen. dentro de dentro del Palacio Sanji, revisamos la estructura, la barbilla del interior, la nuca del universo, paijo del universo, hombros se relajan, conectan con mi Dentro men reposa en el interior. Mm. Un es profundo en el interior reposa en el mm. mm. el universo de bien. el Nos estiran. Nos estiran de Pajoe al universo, arriba, arriba. Juntamos los pies. Em, conservamos esa bola de chi, la sentimos claramente entre nuestros brazos, brazos de chi gigantes en el universo, manos de chi gigantes en el universo. ¿Hay manos? <laughs> Em, todo el chi del universo se abre abierto entre nuestras manos gigantes, subimos toda la bola de chi arriba, muy alto, más allá de las estrellas. Los brazos atraviesan las estrellas, espacio vacío. Todo el amor incondicional entre nuestras manos. El abrimos y cerramos arriba un poquito, em, acariciamos el universo y todo el chi del universo es una bola de chi en nuestras manos. Em. Em, y metemos, vertemos esa bola de chi por el canal central, Em, relajando los hombros profundamente. Em, em, acariciamos todo el chi en un y atraviesa la cabeza, eh, todo está en perfecta armonía, eh, todo es puro amor. Eh, Yo por el cuello, los brazos, el pecho, las mamas, pulmones, el corazón. Pero todo es chi, todo es espacio todo es universo, mi universo, es todo. todo el abdomen, los órganos, hígado, vesícula, em, todo abierto en el universo, transparente, brillante. Todo es un cuerpo de chi totalmente nuevo. Em, estómago, bajo páncreas, em, riñones, intestinos, vejiga, ovarios, genitales, próstata. la columna, atraviesa profundamente la columna, la columna es chi, es vacío, todo el universo entero está en el interior. la pieza, las caderas y vamos a hacer la gran órbita. Las caderas, las piernas y acompañan el interior de las cervicales, profundo en es todo, en no hay cuerpo. Mm, el cuerpo vasto, es un cuerpo de chi, vacío. Mm, los el espacio profundo, las manos por el interior de la médula, de las piernas, los lumbares. Mm, los tornillos, los pies, mm, Migmen, los estiran de Migmen un poco hacia el universo. Y todo muy relajado, abierto, profundo, en la tierra y más allá, vacío. Vacío. Mm, mm, muy relajado, desde aquel universo profundo, una bola de chi entre las manos, y Nick Men comienza a subir. yue es el universo entero, el espacio de todo el chi de la tierra y el universo sube profundo por el interior, pero a su vez por todo el universo. No hay barreras, es lo mismo. Dentro que todas, es lo mismo. en Chi está por todo. La bola del Chi arriba, mira eso. La disfrutamos. Somos transparentes, brillantes, la gran amplitud del universo. Em, todo el chi del universo lo volcamos profundo, em, em, todas las neuronas brillantes, alegres, todo el Hunyan Chi original está profundo en las neuronas. todas las células de la cabeza abiertas en el universo profundo de las células, el ADN en las células, es brillante, es totalmente armonía, pura armonía. todos los sentidos están en armonía. llueve atraviesa el cuello. Llueve se ríe en el cuello. Mm, los brazos, hombros. Mm, todo es renovado, todo es jabonado. Mm. el pecho, el interior del pecho. El interior del abdomen. El palacio Jungyuan, Men. todo profundamente abierto, todo Jungyuan Chi original. Em, todo es conciencia, todo es ninjoe, eh, la columna, mm, columna flexible, llena de chi, todo el sistema nervioso. Es un cableado flexible en el universo, en pura conexión con todo el universo, con todos los corazones de en armonía. Yue atraviesa la cadera, mm. profundo por el interior de las piernas. Mm. rodillas. Mm. pantorrillas. Ovidio, eh, los pies, la tierra. Eh, ¿Qué tierra? No hay tierra. Eh, más allá. Oscuro. Como una bola de chi y sube todo el universo entero, sube profundo abierto, espacio. El... Eh, es el universo, yue es un enche original. El... está en todo dice en todo el universo. En, todo el universo con una gran bola de chi. Penetra al interior del cuerpo de chi transparente, forma un cuerpo en 3D, un escáner 3D, pura luz, puro amor, em, toda la cabeza, su universo, la armonía, el puro fundión original, todas las células, todo el ADN, alegre, sonriente, brillante, mm, nuevo, mm, cuello, mm, los hombros, los brazos, las manos, los pelos, todo es puro amor. Una sonrisa eterna de corazón puro el pecho, los pechos, las mamas, los em, em, el interior del abdomen, em, todos los órganos, los a Toda la columna. <clears throat> caderas y otra vez, vamos de nuevo, caderas, piernas, atravesando las manos en lo más profundo. Profundo al interior, abajo. Todo el cuerpo de chi relajado, mi un poco hacia arriba, em, rodillas atrás, bien estiradas, todo chi. Mm. más allá de la tierra, más profundo. Em, em, y una bola de chi entre nuestras manos universales gigantes. Penetra por el, por el interior, por Dios Chuan, profundo en la médula, que a su es todo el universo. Mm. Por toda la espalda, toda la columna, que a su vez es el universo. Mm. Todo es un y lleno de amor. arriba. somos amor incondicional. Somos paz. somos alegría. Mm. Somos gratitud. Mm, y profundo en el interior. Profundo. Penetra todo ese amor, toda esa armonía. Dentro, al interior, a profundo y todo es jaolá. El interior de la cabeza es jaola. El interior del cuello es jaola. recordamos que cuando decimos jaula, jaula es todo, todo el universo, todos los corazones de bebé de todo el planeta. Todo es jaula, todo es estado perfecto y natural. Todo se abre, todo es nuevo, nuestra vida es bella, armoniosa, bondadosa, ¿Cómo? Los hombros, los brazos son jao. El interior del pecho, las manos. Jao. el interior del abdomen, todos los órganos son todo es pura armonía. La columna es jaola, jaola. Sin bajar las piernas, las caderas y las piernas son jaola. abrimos un poquito las piernas a la altura de los hombros. Hacemos la bola de chi. Y vamos a hacer la grulla un poco. Vamos a disfrutar de la sacro Sacrocoxis hacia adelante y arriba, inspirando Mm, disfrutamos. Mm, de la y de la oruga, perdón, todo junto. Oruga y grulla, todo a la vez. um, <laughs> eh, ¿sabes? Minyue disfruta el movimiento y Todo el cuerpo de chi profundamente relajado, muy relajado. Mingyue es capaz de estar profundo en el palacio sin en mi en la columna profundamente. Es capaz de estar en el interior de los brazos. ¿Qué brazos? Hay brazos, ¿acaso hay brazos? Son alas de pájaro transparentes en el universo. Y observamos la puntita de las plumas en los dedos. Todas las articulaciones de los dedos son universo, abiertas en el universo todas las articulaciones del cuerpo, desde la planta de los pies, profunda en la tierra y más allá. Todo su universo, los tobillos, las rodillas, cadera, sacrocoxis, nigmen, bullín. Mm toda la columna en su interior es universo. Es por amor, todo renovado. Dejamos que el cuerpo disfrute Toda tensión desaparece. Los hombros, los codos, las muñecas. Las cervicales, todo el cerebro, el cerebro, todo el interior es universo lleno de puro amor. Y dejamos un poco que el cuerpo haga. El descansa. Al inspirar, vamos a hacer la respiración de la garganta. Al inspirar abrimos las abetas de la nariz, abrimos la garganta, las sienes, sonreímos, ponemos cara de pato. Profundo en Exhalamos y todo el universo, somos uno. al inspirar todo el universo va bien. Dejamos el cuerpo, va solo. Dentro del Igmen. Si generamos la saliva maravillosa del de los dioses, la guardamos. la podemos tragar. La intención siempre es a mi a guardar todo el chi de esa saliva tan maravillosa. Se guarda en el interior de mi Mm. profundo, Disfruta enormemente del movimiento. El chi en la columna, en mi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. todas las funciones han mejorado. Todo bloqueo ha desaparecido. Hola. el cuerpo es puro universo, puro chi, puro gozo. Todas las células abiertas en el universo. es todo. Vamos parando el movimiento, suave, suave. Observamos el interior. Relajado, apacible. Em, ¿Qué interior? Somos invisibles. Em, todo es lo mismo. Em, yo está en todo. espacio cerramos los pies. Nos vamos a sentar muy amablemente, profundo en el interior. Observamos men mm. Y vamos a girar delante, izquierda, atrás, derecha, delante, izquierda, mm. un nivel profundo, un Nismen, un giro es muy sutil, ¿Quién gira. ¿Quién <laughs> gira. <laughs> Dentro, se ríe, un bebé De pura felicidad. within the movement. Mm. Miramos al lado contrario. Mm. Mm. Todo es fundamentía, todo es conciencia. Todo es un bien. Mm. Mm, profundo en mi mente. Profunda mm. Profundo en el palacio Senji. Paramos el movimiento, observamos. Todas las sonrisas puras del corazón de bebé están en el interior. Cogeremos todo el universo, una bola de chi, y lo llevamos a Mekinen. Desde lo más profundo, todo el universo va a Mekinen. Mm, las chicas primero la derecha, los chicos la izquierda. Mm. Mm. Abrimos por los costados. Una bola de chi entre nuestras manitas. Poco a poco vamos abriendo y cerrando los ojitos. Esa bola de chi la llevamos a los ojos. Mm acariciamos los ojos. ¿Qué mm, ojos? Si no hay ojos. <laughs> A un lado y a otro. Mm, la cabeza. Acariciamos. De adelante atrás. Mm. La cabeza está fresca, liviana. Las orejas. Todo el rostro. Muy suave. Podemos frotar las manos y todo ese chi lo llevamos por toda la piel, el cuello. Mm. Frotamos los codos. ¿Qué codos? Mm. Chi. Estamos dentro. Mm y a la vez estamos fuera, en los ojitos, un brazo y otro. muñecas. Mm. Somos hermosos. La muñeca. Mm. Los dedos. soltamos el chi, ah, mm, el pecho, mm, ah. disfrutamos. Mm. los riñoncitos caderas, las rodillas, todos los muslos, mm. todo el cuerpo de chi se va despertando, los tobillos, mm. primero uno, luego otro, pues los dos a la vez, los dedos de los pies, los pies. Em, ayer estuve en unas termas. Ay, Dios bendito, qué masaje me hice en los pies y mi taloncito. Ay, Señor, qué maravilla. <laughs> el dice parte de risa. Muy bien, podemos abrir los micros. No sé si podéis abrirlos vosotros o no, o tengo que abrir yo, es que no lo sé. Mm. Esto de ser nuevo, pues uno no sabemos bien. Y ahí ya se abre. Mm. Ah, muy bien. Buenos días. Buenas tardes. Eh, qué abrigadita vas, ¿eh?